сагдан хорих асуудал чи одоо маш ноцтой байдалд орчлоо. Өчнөө сар хоригдчиход ганцхан удаа байцаалт авсан. Өчнөө сар хоригдчиход шүүх хурал нь болдгоо. Ингиж Монгол хүнийг ингэж э, одоо мохоодог, э, ялалдаг энэ байдлаа болчихлоо шоронжуулдаг. Гэхдээ монголчууд хэд хэн хүн байгаа штэ. 3.3 сая хүнээс хүүхдэд хасчих гэртээ одоо тэр тэтгэвртэй байгаа хүмүүсийг гасчих хэдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд аш үгүй нэг хитгэн хүн дээр 100 ямаа 60 ухна хичнээн прокурор хідэн төр бумын зардал гаргаад энэ цөөхөн хүн чинь ажиллаж амьдармаар биш айдсгүй амьдармаар биш Одоо төрийн албаагч лайк дарахад хүртэл араас нь дарга нь очдог. Ийм систем рүү явмаар байна. Эн чинь яг нөгөө хилмигдүүлэлт рүү аваачдаг юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн төслүүдэд хурдан одоо хилцмээр байна. Пүрүдэрж гişүний тэр оруулсан нөгөө гим тэргээс урсан сэргийл хууль хурдан батлахгүй эн чинь ийм юм руу яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүний эрхтэй хуулиудаа яагаад батлахгүй ингээ хоош нь тавиад байгаа юм бэ гэдгийг би одоо бас хатуу хэлмээр байна шүүгчдэд. Энэ одоо асуудлаа яаралтай оруулж ир.